मु दिव्य गुड मॉर्निंग मोर ओडार भाई भी मान हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कौन कह कि ब्लग भिड बनवाप टपिक पाऊना तो गोटे जब विषय कहीदे चल तो जब जे ओ बी जब जब J for joining, O for author, B for business. Job ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି joining other business J for job O for other B for business job କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ବିଜନେସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଜବ୍ କୁହାଯାଏ जॉब दुई प्रकार गोटे गवर्नमेंट जॉब गोटे प्राइवेट जॉब ए भिडटे जदि भल है मोर भाई भी मान मत गोटे लाइक दिंतु आ गए सब्सक्राइब करूँ मो चेल को आ गए प्यारा से कमेंट दिंतु धन्यवाद मु रोची